Hola hermano, bendiciones. ¿Cómo te llamas? Marco Vinicio. Francisco. Encantado, Francisco. Marco Vinicio, has venido acá a ponerte una vacuna de moringa. Así es, sí. Eh, ¿Por qué? A ver, mira, yo tuve un tema eh, de la próstata hace un año y medio. ¿Ya? Eh, me conocí hace unos dos años con el hermano y bueno, me empecé a poner yo la moringa y digamos la, receta ¿Qué, te habían dicho los doctores de la próstata? Eh, ya estaba empezando a gotear sangre yo, entonces relativamente eh, empecé a ponerme tratamiento, me recomendó que me ponga unas 7 inyecciones por mi tamaño y por el peso y comencé ya realmente a, la segunda, tercera ya tuve efectos súper buenos. ¿Cuáles fueron los efectos? Eh, ya, podía, ya tenía fluidez de, líquido, ya no estaba con sangre, no tenía irritado. O sea, viste una diferencia a la tercera. A la tercera empecé yo por, por, lo que estaba un poquito avanzado. Pero de ahí en adelante me he puesto varias veces, eh, combiné tratamiento y siempre vengo cada dos meses, tres meses a ponerme un refuerzo. Cada dos meses por ahí, sí, dos, tres meses. Un sí. ¿Cuántas más o menos te has puesto, Marco Benicio? Bueno, yo como ya llevo algunos dos o tres años, ya estoy ya con la, 17, voy con esto. Con la 17. Sí, pero me siento muy bien, aparte que te rebaja un poco la, la grasa y te, lo importante que al cerebro este, también te lo limpia y te da la pesadez. Claro, al no funcionar el hígado todo tienes una pesadez, entonces eso también te da este, muy buena, te, buena vibra y pasas activo. Entonces tu próstata Está como de un jovencito. Así es, próstata, hígado, el hígado brazo que tenía también se me curó y, por eso es que yo vengo de repente a... igual. igual. Veo que tu señora también viene. Sí, sí, mi señora también. ¿Cuántas se habrá puesto ella ya? Ella casi igual que mí. Unas 15, 17. Ella tuvo un problema este, el útero y, y el tratamiento fue una de las pacientes después del útero. Este, creo que el médico le había dicho que es la primera mujer que se levanta a trabajar a los 15 días después de una extirpación de útero, porque eso más o menos te da que tiene que cuadrar todo el organismo en unos 6 meses. Entonces ella a los 15 días ya estuvo caminando y trabajando. Entonces ella se sacó el útero y se puso y se puso la Sí, no, ya se había puesto una y después de eso se siguió poniendo. Se lo sacó y siguió. y y estaba funcionando muy bien ella igual. Después. Sí, claro, muy bien. ¿Tú recomiendas esto a la gente? Por supuesto, yo a mi familia le, le recomendaba, ellos han venido por mis recomendaciones. Eh, tuve una hermana que tenía artritis y túnel carpiano y está totalmente bien, tengo mi cuñado. ¿Se ha mejorado de eso? Totalmente, no tiene dolor. Este. ¿Cuántas vacunas para eso? Eh, de unas 6 a 7 en estado cada 15 días. Así es, ellos ya terminado siempre vienen también. Mi hermano también estuvo mal del estómago, igual se puso. Y se está mejor. Así es, sí, sí, sí. Qué, bueno, Marco Vinicio, hermano. Eh, entiendo que son muchas mezclas de, de, de varias plantas y de lo que yo logré percibir es que a la molécula, a la molécula de la célula, lo que te hace es cambiarte, te la pone de nuevo en su sitio que empiezan a, cambiarse, a hacer enfermedad, empiezan a deteriorarse el ADN y la molécula. estas inyecciones Vuelve. vuelven a a regenerarte de nuevo y, y, las defensas suben muchísimo. Entonces con eso es lo que a mí, yo de lo que he estudiado y de lo que he visto. ¿Te desinflamó la próstata también? 100%. Qué bendición. La última pregunta por ahora es, He escuchado que duele un poco cuando la aplicas. Bueno, eso depende de la mano quien te la pone. Ah. Eso, si te la pones despacio, pues no es... Eh, no te duele, en realidad no te duele. Yo acabo de ponerla ahorita, no te duele. No te dolió. Pero si en cambio te la, pones muy rápido, evidentemente el ser aceitosa, como cualquier... Este, Así, y lo bueno de este tipo de, de, inyecciones es que no tiene ninguna repercusión a nivel del estómago, de nada del cuerpo, porque son naturales. Entonces, en caso que no te hicieran bien... El cuerpo eh, la bota. igualmente la bota, pero te recomiendo 100%. ¿A los cuántos días ha sido que se te ha pasado el dolor de la puesta de la inyección? O sea, el yo máximo. ya no tengo dolor, será que ya tengo la costumbre, ¿no? ¿Y alguna vez? A, los dos, tres días, lo que sí no hay que masajearse, Yo tuve el primer error, la primera puesta de que me masajeé y se me hizo verde. Entonces, eso tiene que ir diluyendo el eh, al cuerpo va poco a poco en 8 o 15 días. ¿Nunca se te hizo absceso? No, tienes bolitas, nada. El músculo está limpio. Está limpio. ¡Qué bendición! Marco Vinicio, hermano, gracias como loco por tu tiempo. Bendiciones. aquí para <laughs>